na kwamba watapigwa nje ndani. Kwanza kabisa leo ndiyo nimejua kwamba timu ya Yanga ina baadhi ya viongozi wenye akili ambazo zimo masikioni. Kuna mtu mmoja anaitwa Ali nani, sijui huyu. Kuna mtu mmoja anaitwa si Ali Kabwe, ameposti upumbavu mkubwa sana, amechukua mabango ya mtandaoni ambayo mimi sijatoa kauli yoyote, wakayaposti kwa sababu ya hasira ya unabii niliyowatabiria siku ya tarehe kumi na tano mwezi wa nne ya kwamba tarehe kumi na sita Simba watawafunga goli mbili na watapata msiba wa mtu mmoja. Nilitabiri hivyo na nikasema hakuna wa kufuta unabii ule, na nabii zangu hutabiri mbele za watu katikati ya umati. Lakini sasa hivi kuna kilipo ambayo inatembea sasa, ambao ameposti huyo Alikabwe, si ndo Alikabwe? Ngoja nimwangalie hapa, maana watoto wasikiza wana adabu kweli. Alikamwe ameposti hili bango, anasema hili kweli ni shimo, kwa lengo la kunishushia heshima. Alafu anaitwa ndio msemaji, ndio afisa habari wa Yanga ni msemaji wa sabada Yanga, ni mkuu. Sasa Yanga wanaweza kuweka watu ambao mtindo wa bawa. Huyu huwezi kuwa mkuu wa idara ya habari usifuatilie chanzo cha habari ambacho umeona mtandaoni. Hii ni gazeti limepostiwa, ina maana kwa kama anakiti mamu alishindwa kunitafuta mimi mashimo, kuna moja mbili tatu, alishindwa mkuu wa idara, mkuu wa idara ya habari anakuwaje na utindo wa ubongo, ashindwa kujua chanzo. Unapokuwa mkuu wa idara ya habari, ina maana kwamba umekuwa ni mtu ambaye mwenye elimu ya hali ya juu tayari, unaweza unaweza wa kuhariri habari, kuchunguza taarifa na kubalansi habari ili kujua ukweli. Nasema hivi huyu Alikamwe ana utindio wa ubongo na mawazo yake na akili zake zipo kwenye nini? Zipo kwenye pua. Ni mpuzi sana huyu. Walipaswa waniulize mimi mwaka huu kwenye mechi ya Yanga hii ya kucheza Yanga na sina timu gani ya Nigeria sijatoa unabii kwamba Yanga nafungwa na Rivers, sijatoa unabii kwamba nafungwa nje ndani. Walichofanya wameingia kwenye YouTube. Hii hapa hii hapa ni, ni hii hapa ni unabii ambao Yanga niliwatabiria mwaka jana na mwaka juzi kwamba watafungwa wapi Nigeria, na wakafungwa kweli kweli, baada ya kuwapekea barua za mwaliko kama unavyoona na hapa nahojiwa na chombo cha nini cha Wasafi Media ndo alinihoji nyumbani kwangu kilipo, ambao pia Haji Manara sambaza. Ngoja kwanza tuende taratibu, ngoja kwanza leo niwanyoshe kwanza, wanyoke kwanza waelewe. Haji Manara, Haji na Mwachembe nitamjibu hapa hapa Mwachembe, maana pia amepo, ameposti na katika vitu ambavyo kama ni, kama ni akaunti yake leo nitamjibu. Twende kwanza hapa, hii niweke mambo sawa. Mnaona kilipu Haji Manara anayejiita msemaji wa Yanga ndo ameposti kilipu no? atajua na, na, na, na, na, na, na, na, na ndugu zake. Umeona hii kauli nilizungumza mwaka jana na hapa nilikuwa nahojua na chombo cha nani cha Wasafi Media nyumbani kwangu. Mimi ni brandi kuliko Manara, mimi ni brandi kuliko Alikamwe. Hii kauli hii nilisema mimi mwaka jana, wakati Yanga tarehe ishirini na tano mwezi wa nne walikuwa na mechi wapi? Nigeria. Baada ya kuandaa mkesha wako hiyo wakuiombea Yanga na Simba na Simba ilicheza TB Mazembe hapa, nikasema hivi nje nje anapigwa Yanga atapigwa Nigeria na Simba atapigwa wapi? Atapigwa hapa Dar es Salaam. Nilisema mimi unabii huu unabii huu nilisema mimi, na ikiwajua na chombo cha Wasafi nyumbani kwangu kwenye mjengo wangu mimi, ili mjue ni ukweli hii habari ndio maana amechukua wakafuta zile logo za nini za Wasafi, sio maana amefuta, wameweka bango na hapa juu wakaandika logo zingine, wakafunika zile logo za nini zile logo za wanini za yoni hoji. Twende YouTube ni hapa hii hapa, eh, mwaka mmoja uliopita, Kamao, angalia tena one years ago mtajua wenyewe. Hii hapa, mwaka mmoja uliopita nilitabiri baada ya Yanga kuandikia barua Yanga na Simba ya kuita kwenye mkesha ili wafuzu, ili wafike nusu fainali, ili wachukue kombe la Afrika, wakanikatalia. Hii hapa, walivyonikatalia nikatangaza laana kwamba Yanga wamelaniwa kwa ukataa mwaliko wangu hivyo hawatashinda. Nigeria atafungwa na Simba atafungwa na Simba wakafungwa TV Mazembe. Asimame sasa Manara mwenye akili ambazo zipo kwenye kwapa, ili anijibu. Manara akili zake zipo kwenye kwapa, ndio maana ndio maana amefungiwa na amesema laana gani? Mimi ndiye ambaye nilitoa unabii wa Haji Manara kufukuzwa Simba. Anajua mimi nikatoa unabii yeye na mke wa kukimbia na mwanamke yule mwanamke alimkimbia kwa ajili unabii wangu mimi. Haji Manara ajenge hoja, niambie sio kweli. Sasa Haji Manara unajua moto wangu mimi, ni baba yake, lazima yale, mimi ndo baba yake kiroho, mimi ndo nabii kwenye mambo ya michezo. Nikitabiri nimetabiri, hapa kilipoandishwa bado mwaka mmoja ni nzima. Walichofanya, wamekata kilipu, wakaanza kuisambaza. Hii hapa, hapa, nahojiwa na kituo cha Wasafi Media hapa. Jamani, mwezi nguo nyekundu hapa na mataa ya mti ule wa mnazi hapo, huyo niliovalia pale mwaka mmoja uliopita. Simba unaona, na aligongwa Simba mnakata Simba aligongwa hapa, Simba icheza Jumapili wakagongwa, na Yanga wakacheza Jumapili wapi? Jumamosi kule wakagongwa. Unabii wangu katimia. Sasa sasa leo ndo nimejua kwamba Yanga wameweka afisa habari eh, si, si kiongozi wa afisa habari na nani ambaye akili zake zimo kwenye pua. Alikamwe ni viongozi wa polisi kwa wapuzi na wapuzi wamekutana. Haji Manaka post klipu, Alikamwe ka post gazeti, yaani ng'ombe kwa ng'ombe amekutana. wanapotosha unabii wangu na sikutabiri mabaya. Tarehe kumi na tano ya mwezi wa nne nikatoa unabii pale stendi kwamba Yanga itashinda, Meravuli Meravuli itashinda. Lakini tarehe kumi na sita kwenye mechi ya Simba na Yanga natangaza msiba ya kwamba Simba atashinda goli mbili, alafu kuna msiba wa washabiki utatokea, washabiki wa nini? Wa Yanga na tarehe kumi na sita waligongwa waligongwa kweli kweli, unabii ukatimia. Mbona mkunitukana? Unabii utimia na msiba ulitokea vyombo vyenu vya habari vilitangaza msiba huo. Shabiki wa Yanga kufa kwa, kwa, kwa pressure baada ya Yanga kugongwa nani? Kugongwa na Simba. By the way, nikazungumza Yanga ikicheza tarehe inayogawanyika lazima afungwe. Nimesikia sasa, leo ndo tawatabiria Yanga, si mna marudiano, si mna marudiano, lakini mimi ni Mtanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akaonyesha moyo wa kusapoti michezo, na mimi nimekuwa mtu namba moja Tanzania wa kuhamasisha hivi, kama Yanga inacheza na timu ya nje, mashabiki wa Simba tujitokeze mea kwa wingi na timu zingine kufanyaje, kushangilia timu ya Yanga, na kama Simba inacheza na timu ya nje, mashabiki wa Yanga wote wajitokeze kuipa kampani kuishangilia timu ya nini? Timu ya Simba. Leo hii nawezaje na Yanga bahati nzuri ilitamkiwa neno la unabii na nabii mkuu Mheshimiwa Jode, nakumbuka ilitamkiwa kufanya vizuri. Kuna mtu mmoja anaitwa Akili elfu tano ndo alijitokeza pale madhabahuni ikabarikiwa. Sasa mimi nawezaje kwenda kinyume na neno la nabii mkuu? Nawezaje? Hata kama unabii naona kwamba yangu anapigwa na timu ya nje, sio ningesema ili ili ili kutokuwapa hofu nini wachezaji wetu. Mimi ni mzalendo kwenye nchi hii, na mimi bahati nzuri, niwaambieni ukweli, mimi ni mwana Yanga damdam kabisa. Mimi ni shabiki wa Yanga toka nimezaliwa, lakini bali Mungu alivyoniita nikajitenga mambo mpira. Ndio maana natoa unabii kwa timu zote sasa Haji Manara huyu ana stress ya ukimbia na mwanamke, ana stress na niombe familia ya Haji Manara, familia ya Haji Manara hakikishia mnampa ulinzi au mfungie mfungie GPS mkononi, sababu ana stress za kuachwa. Maumivu ya kuachwa ni makubwa, muda mwingi unawaza tu yale mapenzi yale mahaba uliopewa ulikuwa unapewa kule aliingia kwenye mikono ya binti kisukuma utatokaje? Lazima kiliruke. Ndio maana leo ameingia kwenye mtandao wa kijamii hasa mimi ni kuku. Sawa sawa, unajua sifa kukwe, wanyama wote wanamwogopa nani? Tai. Lakini kuku aogopi nini? Aogopi tai. Kwa hiyo niwaambie waandishi wa habari naomba sana mumsamehe. Ndio maana kwenye ukurasa wa Yanga sijaona huo ujinga umepostiwa. Kwanza nini, niwapongeze wanaoongoza akaunti ya Yanga, wana akili. Akaunti ya Yanga wana akili, ngoja uone wanaongoza akaunti ya Yanga wana akili, kwa sababu hawajaposti ujinga wote jua ya kunikashifu mimi na kama wangeliposti ujinga kama hivyo post wajinga, wale wajinga wawili Alikamwe na Haji Manara, leo nilikuwa na hapa unabii wa kutosheleza, lakini tu niwaambie hivi kwenye marudiano, msipoleta sadaka mkononi mwangu, umeelewa? Mnakwenda na maji. Ushindi wa Simba na Yanga uko mkononi mwangu mimi na, naziombea nazililia Simba na Yanga usiku na mchana, naziombea naziombea sana. Leo anasimama mbwa wawili, mbwa wa kwanza Alikamwe, mbwa wa pili Haji Manara, anaongea ujinga. Wapi nimetoa unabii kwamba Yanga inafungwa Nigeria? Wapi na lini? Kwenye hapa mmeona, hoja na chama cha habari kwa nini chombo cha habari hiki msikifuate? Wameficha logo ya Wasafi kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye wameficha logo ya Wasafi Media, wameficha, wameiondoa, wakiweka makatasi pale. Nataka niwaambie Haji Manara, mimi ni babako tu. Alikamwe umeingia mti mbaya sana, na mtu mwingine ambaye nimweleze anaitwa na watu wanne mtu wa pili wa tatu anaitwa Bili nani Bili Bili nani Bili Nazi Bili Nazi, huyo mme wa Nandi. Huyu amecomment pale kunivunjia heshima. Nataka nimwonyeshe kwamba mimi ni nabii na, na, na, nataka nimwonyeshe tu kwanza, ajue kwamba anaishi mjini kwa nguvu ya Nandi, sio nguvu yake nampa tu aelewa hilo. Amefungua duka la simu kwa mtaji wa kupewa na mwanamke Nandi, ila alijue unapofikia hatua kumjaji mtumishi wa Mungu na kwa maneno mazito kwenye mtandao huo, unatafakari. Mi ndio mtu ambaye kwanza niliwapongeza kwenye ndoa yao Melatuli. Nampongeza mtu mmoja wa Yanga, mwenyekiti wa Yanga, alikuwa mwenyekiti wa watoto Mwanza anaitwa Waziri Ngao, huyu hapa. Huyo bwana kila akiona jambo anakupigia simu, mchungaji, hebu niambie, hata kwenye mchezo ule huyu ndo alitoa fedha. Mwenye aliyekuwa mwenyekiti wa Yanga anaitwa anaitwa Waziri Ngao na ni Muislamu, sio Kristo, na ndo akatuma fedha, akasema mchungaji, mimi natuma ubani kwa ajili ya timu yangu Yanga kuifanya vizuri, nikamwambia ina shida. Baada hapo tena nikapata pesa nyingine kutoka kwa dada moja anaitwa anaitwa Lecho Lecho, mwanamuziki yuko Japan, naye akanitumia fedha hasaba mcha sadaka yangu hii kwa ajili ya timu yangu ya nini ya Yanga kuya Nigeria kufanya vizuri. Ngoja tunaenda hewani. lakini leo mtu anasimama unako mashimo kama hewani eh, ndoa ya binafsi na nani, lakini sasa hivi au Nitakuja huko Natani hata unabii ama ni nabii, na nitamwambia jana siku kwa nini nyumbani kwake na aliingia na, na kama ila haja nyumbani kwake. Ukimwambia ukimtukana nabii unapata shida.